we Mariana, weza wapi yalimshinda Rushaina? We Mariana, weza wapi yalimshinda Manara? Ah, fanya kama unacheza ah, kichwa unachezesha ah, mimi ndo nawaweka kisha nawatupa Yes, Zuena hana mbambamba, mashallah amependeza. Valentine's Day imepita lakini alikuwa anatupa ile nguo nyekundu. Zana mambo? I'm fresh. Umependeza sana. Oh, kawaida yangu man. Ah, okay. Yes. Mambo mazuri. Sifa sifa sifa ya urembo ni nini? Uh, sifuri ni kujiamini na kuwa na pesa. so ukiwa na pesa utakina chochote unataka. Hata ukiwa mdogo utaenda unanunua mavazi. So mnavaa hmm. nguo za bei rahisi sana. Okay. Kama kwa laki tano. So mtu akazani ndio avaa nguo ya cheap sana, nguo ya bei rahisi sana hivi. Mtu kweli ukavaa nguo ya mtumba kweli? Okay. Uko serious? Okay. I'm not serious my friend nenda dukani, kuna nguo ya laki tatu sabini, hmm. so watu kachukua kile wakavaa, but unakuwa tofauti na wengine, unavaa midosho ya elfu ishirini na tano hmm. Sawa. Nikukumbushe nyuma kidogo ilikuwa ni uh, launching ya Mario alikuwa anazindua albamu yake ya Mlimani City yes. Na watu wengi sana walihudhuria, tuliona mastaa mbalimbali ya rais mstaafu alihudhuria. Mmoja watu ambaye alisemwa sana siku ile kwa vazi ambayo alikuwa amelivaa alikuwa ni Kajala, walisema amevaa vazi la mtumba, gauni la mtumba na nini hivi. Kwa levo za Kajala kweli anaweza kujiita kuvaa nguo za mtumba? <laughs> Unajua Tanzania mpaka wanaweka kazi wengi, hasa kivaa nguo ya mtumba wao inawahusu nini? Mm. Na Nafai nguo za bei rahisi, kwa nguo zake ni za gharama. Wache maneno ya unafiki, huo ni unafiki tu, tunakosa kufanya. Okay. Eh, so watu kujadili dada, watu wamekaa kimya mambo yake, waache jamani, mwache dada watu jamani, naomba please. Okay. Kuzona nimeongea. Mm. Ukiona mtu anamsema msichana mwenzako vibaya, wewe unajisikiaje? Nisio vibaya kwa kwata mimi hata yeye. Hata mimi nikitoka eneo hilo mimi nitaongelewa hivyo so kwa hiyo sipendi kujisikia vibaya of course. Ah, okay. Uki, uki, uki, ukimsikia mtu ana ana anakusema vibaya au rafiki yako kukwambia kuwa mtu fulani amekusema vibaya, wewe una, una, unafanya nini? Una react vipi? binafsi sipendi kuwa magomvi na magombano na mtu. Niko na mtu ni snitch ambao unaweza kuongea kwa jaka kutoka na kwa anaongea kwa wengine. Mm. sana naye tu, sitaki maneno na mtu. Sasa nikikujua ni snitch. Mm. Ina kukata. Okay. So, kwa kuwa mimi ni mtu mstarabu mcha Mungu, sipendi maneno mengi, sipendi maneno mtu mnafiki kaya ajua akiongea. Yaani sijui ni kukwambie nini. Mm. Mara mpaka nasikia hasira, mara kuna mtu aishanitokea, kitu shanitokea. Mm. Alikuwa ni mtu snitch hatari. Okay. So, nimbe nikamkataa tu cha hivyo. Okay. Yeah ukisikia pia au ukihisi rafiki yako akike na mtamani boyfriend wako unamfanyaje huyo? Ah, baba hiyo ni kitu wewe. Siwezi nikamkili ese. Naweza nikamkili eti. Ila okay. ah, lakini hicho kitu ni mbaya sana hata kama wewe unaona rafiki yako mm kijana mwenzako kwa anaruka na mtu wako, wewe unajisikia utasikia vibaya. Ah. Hiyo kitu ni mbaya. So kwa hiyo na mimi tu muwe una kidogo unajivumilisha, kama unataka unataka Istanbul utakuta kwako, kwani ni mke na huyu wewe ni moja watu ambao wanaongelewa sana uh, kwa wengine wanaongelea vizuri, lakini pia wengine vibaya na kama hivyo. Mimi ni moja watu ambao nasoma sana comments. Kuna wao anakwambia na anatumia mkorogo, anajichubua. Embu embu wape neno neno lao bwana. Ah, neno la kuwapa watu ambao wanakosa kazi za kufanya, naomba wakatafute kazi za kufanya wafanye, zeni watu maisha ya discuss mm. maybe kama anataka naye kujichubua mm. ah, so aje DM, so aniombe pesa nitampa okay. naye akafanya hivyo anataka. Najua watu wanakuwa hawana hela, wanaongea sana yeah. but so kama wewe una pesa mm. unataka kuwa kujichubua, si mkorogo mm. ah, mfuate. Jana labda anatumia mkonoba wa kiasi pesa kiasi gani? Oh my god, so sina mimi sina gharama kihivyo. Mm. Kama laki nane tu napenda mkonoba laki nane. Okay. But kipungua kidogo milioni moja so mimi gharama sana iko chini tu hapo. Okay. Yeah, na wewe unaagiza toka Europe maybe na chukua toka hapo hapo nchi ya karibu hapo. Yeah, of course nitakwambia na story nadhani hiyo kitu ilikuwa nakumbuka niliagiza mkorogo kutoka nani Europe, so walituweka bei rahisi sana. Okay. Yeah, ilikuwa kama dola mia saba hivi. Okay, mkorogo yeah. dola mia saba. Yeah, sasa hapo utagawanya Tanzania itakuwa bei gani? Okay. Kwa vizuri. Ila huko unakuja unakuja. Okay. Ndio unakuja. Sawa, Diamond yuko Marekani lakini pia tumeona video zile akiwa na Chris Brown. Niambie kuhusiana na hilo kwa sababu ni mmoja wa watu wa karibu sana wa Diamond. Kuna lolote ambalo umeshadokezewa? Yeah. Ndio Diamond anamfanya video na Chris Brown. So ni mtoni kiruka. Baba ni ngoma kali. Okay. Yeah, nimesikia. Kwa ngoma kali. Ndio tunajua yaani kote anacheza kote. Mm. Yeah, iko vizuri. Iko vizuri sana. So ngoma iko kali. Namba Sony tu msubiri nadhani kama so mwezi wa tatu mwishoni. Mm. Nipo katikati. Okay. Kuna nafasi ya Zuwena kushiriki kwenye video ya Diamond kwa video Vixen labda kama kwenye Zuwena. Unaposti Instagram post shemeji na hizo kuna video zinatembea kuna shemeji, mtu ajue shemeji ni nani? Oh my god, shemeji yenu anaitwa Odom, so ni mtu anadapto, anaimba sana, yuko vizuri, of course unapenda. Anajua, sio mwenye haya muonekano. Yeah, alafu ana pesa. Odom yule ambaye alikuwa kuvunja bei. Ah, always kunja bei Swahili. But so elewa hivyo. Acha mambo sio nini nini acha vitu mbambamba.